السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي سمحوا لي ما درتش كاتي فيديو على خونا سهيل اللي مات مات اليوم لقاوها اليوم استغفر الله في تموشنت. حنا ما بغيناش نكذبوا على الناس ونقولوا راه ميت ولا راه حي ما كانش عندنا معلومات صراحة رو عطاوني معلومات نيشان خوتي عيطوا لي من الوهرة من تموشنت لقاوها مسكين ربي يرحمه ويسع عليه والله يغفر له والله يعطيه الصبر لاهليه والله يرحم كاع الله يرحمهم كاع الميتانات الحراقه الله يرحم مساليهم الله يرحم خوتي تفرجكم حاجه كنت في بار الصباح والله العلي العظيم حجوا روحكم راح راسكم حجوا روحكم الله يرحمك زهير الله يرحمك عليك والله يعطيك الصبر لامك والله لبكينا والله لبكينا والله الله يعطيكم الصبر الله يرحمك ويسالك يا زهير شكون ان شاء الله الاب والجنه امك الله يعطيها الصبر وبكاء الله يرحمك ويسالك السلام عليكم السلام عليكم سلاموز الشباب دير مافيا عندها ست سنين ابراهيم ها ولد كبير شنو تقولوا لما؟ نقولوا لازم هنا وانت قولها غادي نتوحشوا توحشوا